La tierra despierta, mueve los pies del nativo. Esta noche regresa en narrativo, un episodio que hace unos siglos ya sea cautivo Hoy se libera con un motivo y un objetivo Culcule es el cuerno que advierte con su ruido Hostilidad, respiro, amargo aroma entre el sonido De aves que migran dejando todo en el olvido y y nidos, lechos destruidos Y los ojos del fondo que había llegado Se quedaron congelados viendo como aquel tornado de Invasores arrasaba a medida que se acercaba Con cuanto hallaba su paso, a su paso nada quedaba y un cielo como el carbón, como el traje de la muerte con su velo de luto anunciaba la mala suerte y cubría las estrellas cuando ellas querían verte, no pudo verte la luna, convertirte en un valiente. Cuando los vigías vinieron a la aldea y te dijeron que del mar habían visto salir una gran serpiente, una serpiente de fuego gigante que al avanzar era como un río de lava ardiente que zigzagueaba entre las quebradas de los cerros de forma ascendente. ¿Quién se imaginaría que la serpiente era gente proveniente de un lejano continente? y que la lava no era más que la antorchas que cada uno llevaba en sus manos, esas manos que venían a esclavizar, a robar, matar, violar, en síntesis conquistar la nociva, misiva, invasiva y destructiva. No podría frenar tu espíritu indómito como el mar. Conquista sin conquistar, conquistadores sin conquista, por donde mismo vinieron, tuvieron que regresar. No esperaban encontrarse con salvajes como estos, aguerridos y siempre dispuestos a luchar y pelear. Con el alma de la tierra, el espíritu de la guerra, irascible, indestructible, incontenible y temible. Esta noche habrá tormenta y el trueno va a despertar. Recen porque si despiertan no habrá Dios que los libre. Conquista sin conquistar, conquistadores sin conquista, por donde mismo vinieron, tuvieron que regresar. No esperaban encontrarse con salvajes salvajes como esto, aguerridos y siempre dispuestos a luchar y pelear con el alma de la tierra, el espíritu de la guerra, irascible, indestructible, incontenible y temible. Esta noche habrá tormenta y el trueno va a despertar. Recen porque si despiertan. Y al trueno despertó y con él se despertó el volcán. Lo predijo la machi, la mache como un chamán. un Echen, Dios dio la bendición pa' que chen al invasor intruso que eran por lo menos 100. Y el viento se detuvo, ordenado por Cuyen. Volvióse el aire preso y denso entre las araucarias. El canelo y el alerce con sus ojos lo ven no puede verse, la batalla es necesaria Y el invasor desde luego venía con armas de fuego Creía que esto era un juego tan sencillo como un guiño Que invadir sería fácil como quitar dulce a un niño No querían conquistar, quitar este trozo de den Y en el punto de encuentro no lo podían creer Son peor que los indios del norte y que los del centro El mapuche tiene el corazón feroz como un león ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está? Yo no lo encuentro, encuentro. encuentro. Conquista sin conquistar, conquistadores sin conquista, por donde mismo vinieron tuvieron que regresar. No esperaban encontrarse con salvajes como estos, aguerridos y siempre dispuestos a luchar y pelear. Con el alma de la tierra, el espíritu de la guerra, irascible, indestructible, incontenible y temible. Esta noche habrá tormenta y el trueno va a despertar. Recen porque si despierta. Conquista sin conquistar, conquistadores sin conquista, por donde mismo vinieron tuvieron que regresar. No esperaban encontrarse con salvajes como estos, aguerridos y siempre dispuestos a luchar y pelear. Con el alma de la tierra, el espíritu de la guerra, irascible, indestructible, incontenible y temible. Esta noche habrá tormenta y el trueno va a despertar. Recen porque si despierta no habrá Dios que los libre.